Bye. какая есть. И что? И что? Ну, скажи, какая? Какая? решим вам э, радовать э, новые песни. Только что послушали. Если вам нравится, поставьте лайк и подписайтесь. Подпиши, под, подписывайтесь, Подпишитесь. Подпишитесь. Йо, здорово, мой народ! Только что слушали песню, которую я сделал ради вас. Так и такая. <laughs> Если вам понравилось, поставьте лайки, подпишитесь. Расскажите друзьям. И э, если откликов много, тогда точно у будут клипы и новые песни. Дидончи.